السلام علیکم میرا نام منظور احمد ہے I have done B com from Karachi university and matric from T C F school T C F کے شیرین سلطان ڈوسا کیمپس سکس میں میں نے ایڈمیشن لیا سیون کلاس میں اس کے بعد میں نے میٹرک کیا ہے ٹو تھاؤزنڈ نائن میں اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کی Karachi university T C F کا جو ایکسپیرینس ہے بہت ہی بہتر رہا کیونکہ میں خود غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ٹی سی ایف نے ہمیں ایک سوچ ہے نہ صرف تعلیم دی بلکہ ایک سوچ دی جو کہ ہمیں آگے لائف میں ابھی کام آ رہی ہے ٹی سی ایف میں ایک ٹیچر تھی جن کا میں ضرور جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا میں شمائلہ جو کہ ہماری اسلامیات کی ٹیچر تھی ان کا وہ صرف نہ ہمیں پڑھاتی تھی بلکہ ان انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی کہ آپ نے آگے جا کے جو ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کرنی اور آگے جا کے لوگوں کے کام آنا ہے تو وہیں سے ہی ہماری سوچ بنی اور اب الحمدللہ میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہوں اس طرح کے اسکول شاید کہ ہمیں مل پاتے ہم تو ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے تھے یا مختلف پکس میں ہم نے دیکھے کیونکہ ہمیں یہاں پہ لائبریری اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو اس کی کلاسز ہیں وہ کافی وائڈ ہیں اور جو فرنیچر ہے وہ ہمیں علیحدہ علیحدہ ملتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے بہ نسبت آپ پرائیویٹ اسکول میں جائیں میں خود پرائیویٹ اسکول میں پڑھا چکا ہوں تو وہاں پہ یہ کہ اس طرح کی لائبریریز نہیں ہیں گراؤنڈ نہیں ہے وہاں پہ بہت ہی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے رومس بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ایک ماڈرن ماحول ملا الحمدللہ بہت ہی اچھا اسکول ہے ٹی سی ایف میرا یہ ہے کہ میں ایک اپنا اسکول نکالنا چاہتا ہوں حالانکہ میری کوئی ابھی مجھے کوئی ریزورسز نہیں ہے اتنی میری طاقت نہیں ہے لیکن اللہ میں امید ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ضرور دینا چاہوں گا اور بہت ہی اہمیت ہے اس پہ میں عمل بھی کرتا ہوں کہ you are nobody you are nothing but you are everything when you believe in work heart thank you